الله الله يسوع لوقتها oh. حالي وبما قد حل قلبي من حموم يديها يا خير قدير وأرح سري وكلبي يا سلام على النبي خير العناب والعالي وصحب الكرام ما هنموش ذا كل الوجود إلا مشير للمعبود وقم وانا دي ودود يا ظاهرات مصطفى عبيدكم يرجو الوفا يا سادتي هذا الجفا أوراث قام الوجود هذا الوجود هذا الوجود هذا الوجود From when هذا الوجود إلا مشير للمعبود فكم وانا دي ودود يا ظهيران